Namaku Arif. Aku seorang mahasiswa semester 5. Aku sangat menyayangi ayam peliharaanku. Hari pulang. Harus eh, sudah pulang. Ya, Ini buka dulu. Kasih, Bapak. Mau masak lagi Ayamku. Mama, ayamku mana? Tenang, Rit. Mama masak pakai masakku. Apa-apa. Masakku. Timaratusan.